Digitali orokorra, grafikaizena mundu zabala realitatean eta da garapeneako gobernos kanpoen koordinakundeak antolatua eta bertan pika bat ba, nazioarteko lankidetza aldarrikatu eta orain desberdintasun egoera desente dauzkagula munduak ez, eh, munduan zalatu. Eta ingo dugu, ostegunean, eh, ekitaldi nagusia bertso saio bat, Maialen Lujanbio eta Unai Agirrerekin, Eta bertan, bertso saionetan pixka nahi duguna da topiko batzuk eta aurre iritzi batzuk buskatu, ez? Gure gizartean edatzen ari diren zurrumurru batzuk, ba, ba, eh, masterkeria eta eta pobreziaren inguruan e, eta indugu kanpaina bat pues etorasteko eta bar eta topiko hoiek ba adibidez ba pobreak ez duten aldanik egin nahi alferrak direla edo edo gerrak ez dula inorentzat komunik ematen e, gozearekin izin dugula bukatu, eh? ba, betiko gondelako guza eta ez dugula gozearekin gozearekin gondelako bukatuko. Bueno, hainbat topiko puskatu nahi ditugu eta bertso zai horren bitartez, bai alo jamietu nahi agarrerekin, nik uste interesgarri izango dela berain hitz egin da bertsoekin, bat topikoiekin e, eh, puskatzea eta eraberean ere bai, e, aurkeztuko dugu bertso horren bukaeran, e, koordinako martxan duen orain kanpaina bat zein da zein, bat pobreziaren eta gaur egungo munduaren egoeraren eh, errudunak azaltzen dituen kanpaina honetan, ba ba hirugarren bideoa, kanpaina horren hirugarren bideoa, bideo honetan E, salatzen dugu gerraren ondoriak da gerraren negozioa izan du bideo honek eta justo ba, gerraren topiko hori e, horren inguruan e, komentatzen dugu ba, ba pues, ondorio larriak eta eh, baino hartzean dauden negozioak eta eta interesak, ez? Eta eta ba, nola herrialde aspiratuta ematen dire pues osgarrienak eta azkenik ba egoera honetan krisi egoera honetan ere bai ematen dire murrizketa sozialak salatu eta eta bueno ba beste mundua posible dela ta gukorta tinko lan jarraitu nahi dugula